ing pantaran kali Madiun kowe janji karo aku janji setya sumpah ning ati ora bakal ana wong liya cukup aku yo mong aku urip bareng sampai mati